からの眺めは懐かしいぞカリンチャクラ感じたんでまさかと思ってた

カーリあの髪の色から察するに彼女は渦巻き一族のようだの渦巻き一族といえば <laughs> 思い出すな俺の妻も兄じゃ思い出に浸っているところ悪いがそういうのは今度だうんそうであった戦場へと急がねばならなかったないやその前にやるべきことがある 戦場に向かうのはいいだが本当にこいつらも連れて行っていいのかわしは疑問を持っておるどういうことですか足手まといになるならばおとなしくしていろということだあなたにはそう見えますか私たちがオロチマルとやらお前はまあいい 他のものが問題なのなら試してみますか彼らそのつもりだいいならば俺も入ろうぜ戦争前に少し体を動かしておきたいサルトビお前もだ久方ぶりのスリーマンセルぞ分かりましたではこちらはサスケくんに15 あと水月あなたたちの力を見せてあげなさいええー、ななんで僕がカリンは援護役戦闘専門はあなたたちでしょうそれでどこで試すのですかまさかここでバカな かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動するなるほど確かにここなら迷惑はかからんなさて今から我ら三人がお前たちの力を確かめるここで力不足と判断されれば能書きはいいさっさと始めろ ちょちょっと挑発はやめてよ <laughs> もっともぞ俺たちに時間はないおお隙が見当たらぬなかなかの忍びぞ面白い 行くぞああ始まっちゃったよかっているなこちらも思い切りやらねば失礼ということだな違うりすぎるなどうさすのじゃを見極め行くぞわっよし

何か仕掛けてくるさて試してみるか力見せてやろうなんかやばそうなんだけど大気が震えているまずい僕がやろうか

水月やっぱ僕だよねあまり長くは持たないりお さてどうする のくらいで十分ぞで結果的にはどうなんだろうマダラも驚くだろうこれほどのつわものが戦場に現れればつまり合格ということですかなまあ想像以上だったと認めてやろうおさて他の者たちを待たせている 里に戻ろうぞ待たせたないえそれで結果はうん問題ないこのメンバーで戦場へと向かうとしようぞおかげたちよいよいよ戦いの時だ 里を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと里を目に焼き付け戦場へ駆けつけようぞやっと息子に会えるナルト今まで父として何もしてあげられなかった分大きなプレゼントを持っていくよ久しぶりの戦争じゃ気を引き締めていかんとなアダラ今度こそ倒す 不謹慎だが慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるないつまでも戦いよだが戦争もこれで最後ぞ行くぞ 来たる忍びの世がため仲間と共に戦う者忍びの世がため闇と共に走る者先を見据えし領友がついに自称共闘の将行くぜさくらちゃんサスケうんおう